こんにちは、粟田洋介です。先日私の個展で私の作品がダークだっておっしゃった方がいらっしゃいました。確かに展示していたのはダークなものもありましたが、結構明るい作品も多かったと思っていたので、ちょっと意外だったんですが、彼はダークなことって悪いことじゃないっておっしゃっていたので、まあ褒め言葉なのかなと素直に受け取りました。 彼はよく人からネガティブだって言われるらしくて、まあその方はそのネガティブな部分っていうのが大部分なのかもしれませんが、私はネガティブな部分って多かれ少なかれ誰もが持ってるものなんじゃないかなと思います。 なんかちょっと絵を描き始めていますが、そのネガティブな感情っていうのをアートで表現したら素晴らしい作品が出来上がると私は思っています。先ほども言いましたが、ネガティブな感情っていうのは多かれ少なかれ多くの方が持っているものだと思いますので、そういったネガティブなエネルギーを感じる作品っていうのは人が共感できるものなんだと思います。 例えば憂鬱でやりきれない、メランコリーな感じ、そういった作品だとか、悲しみの美っていうのもありますよね。あとはなんかよくわからないけど、怪しい感じのものだったり、なんか怒りの感情だったり、他にも色々あると思うんですが、そういうものを感じさせる作品っていうのも、私は素晴らしいと思います。 ネガティブな感情を表現してみたいなーなんて思うんですけど、若い時は結構感情の起伏が激しくて、すごい感情を込めて作品を書いたり、あとはなんかメランコリーな気分に浸ったりとか、そういうこともあったんですが、今はそういうことってあんまりなくなりました。でもメランコリーな感じな作品って結構今でも好きです。 でちょっとそのメランコリーな感じに書いていきたいなと思ってるんですけど私はそういうことをコントロールしてあんまり書くことができないのでまあどうなっていくか分かりませんがちょっと続きを書いていこうと思います。 基本的に私はポジティブに考えるのが好きで、ネガティブに考えることは嫌いなんですけど、なんか作品のそういうネガティブなエネルギーって、なんか絶望的にさせられたりとか、嫌な時もあるんですけど、なんかそういうメランコリーだったり、悲しみだったりの美しさっていうのを感じると、なんかいいなと思ったりすることもあります。まあ絶望的なものが好きだという方もいらっしゃると思うし、それが悪いっていうんじゃなくて、 ただそれは私の場合ということで、いろんな人がいて、いろんなものが好きっていうのは素晴らしいことだと思っています。 啊，不能。 ネガティブでもポジティブでも感情が感じられる作品ってすごく心が惹かれます。でも作品はともかくネガティブな気持ちを持ち続けるって辛いんじゃないかなって思います。でもこの間お話しした方はネガティブな気分でいるのがお好きなようで、ネガティブな気持ちでいるっていうのも私にはわからないですが、いいのかもしれません。ネガティブな気持ちを作品に込めて、その作品作りをするっていうのは、とてもポジティブなことなんじゃないかなと思います。 <laughs> ポジティブな気持ちを持つっていうのは前向きになれて物事を達成するのに役に立ったり幸福な気持ちにもなるしいいと思うんですけどネガティブな良さって私はあんまりよくわからないんですけどなんか物事慎重になれたりするのかなとかちょっと分かりませんがきっといいことがあるのでしょう分かりませんけどでちょっと絵の具も乾いたので絵の続きを描いていこうと思います こんな感じの絵になりましたタイトルはそのまんまメランコリーですメランコリーな感じになったんじゃないかと思いますなんか最初にここのところに顔を描いてここ体にしたんですけどなんかピュって手が出ててなんかこういうのがない方がなんかいいんじゃないかなって気がして手がこういう風に残ってることによってなんか想像をかきたてるんじゃないかなと思ってここに手を残しました なんかネガティブな感情もポジティブな感情も、その割合はともかく、みんな持ってるものなんじゃないかと思います。で、ネガティブな感情っていうのを作品にぶつけて書くっていうのは、いいことだと思うんですけど、 その人生全ての考え方までがネガティブで、で、辛くて、で、作品を書いて、そのネガティブな作品でずっとネガティブでって、まあいろんな感じ方の人がいるので、それはそれでいいと思うんですけど、私はちょっとそんなの辛そうでできないです。 <laughs> なんか生まれつきの性格とかいろいろあるので、 ちょっとネガティブがいいものとか悪いものとかって人それぞれだと思うんですけど、もうネガティブなんか辛くて嫌だ。でもネガティブでポジティブになりたいっていう人は、そのネガティブな感情を作品作りで表現すると、なんか結構スッキリしたりすることもあるんじゃないかなと思います。で、最初にお話しした自称ネガティブな方、あの人結局何が言いたかったのかちょっと私思い出せないんですけど、 もしかしたら私はその人の話聞いてなかったのかなとかって、随分失礼なことしたなとかって思ったんですけど、ちょっと思い出したら、なんかその人は自分がネガティブだって言われるっていう話をしたんですが、それ以外の話はしていませんでした。なので私はちゃんと話を聞いてたってことですね。なんかどうでもいいお話になってしまったので、今回の動画は以上にさせていただきます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン。